වෙල්කම් කියල පිළිගන්නවා අදත් අපේ ලසි බ්‍රෝ ටෙක්නෝලි යුටප් චලකට ගී කලු හැමෝම අදමන් කියල දෙන්න යන්න YouTube එකගේ තම නිල්ලයක් කොහොමද එඩිට් කරගන්න කියලා ඒකට අපිට හොඳ විශ්වාසදායක වෙබ්සයිට් ඇතින මං එක ය ඩිස්ක්‍රප් ලිංක එක දාන්න ඕකට්ටිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ලිංකිකට යන්න එහෙම ගියාට පස්සේ ඕ කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට තමයි එන්නේ. අපි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕ කට්ටියට ඔනේ විදියට හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. තඹනිල්ල. පළවෙනිම මෙතන මේ පිච්ච කියන එකට යනවා. පිච්ච කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ යට යනකම් ගන්න ඕනේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ ෆොටෝ එකෙන් ඔය කට්ටියට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ෆොටෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊටස්සේ ෆොටෝ එක දාන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සනට හදන්න මේ මෙන්න මේ වගේ මම ගන්නවා එක ඔෆිසර් පිච්ච එකක් දැන් මේ යෝග ගැන තමයි මෙන්න මේ ගහලා තියෙන අප්ලෝඩ් වෙන මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයා දැන් යෝග ගැන ගන්නවා නම් මොකක් හරි කමන්නේ ඔයා කැමති එකක් මෙතන සර්ච් කරගන්න දැන් මේක ගහනවා මම ලසි ලසි බ්‍රෝ ටෙක්නොලොජි කියලා තමයි මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනේ ඕකට නෝමලුත් මෙම සර්ච් කම්පල ලස්සන ෆොන්ටනේ නම් මෙතන මේ ටෙක්ස් කියන එකට යන්න ටෙක්ස් කියලා ලෙවල් අප්ප බන්න ලෙවල් අප්පපු ගමන් ඔකට මෙහෙම එකක් එනවා මේක දැන් මම ගහනවා මට ඕන එක ලසි බ්‍රෝ කියලා ගහනවා ලසි බ්‍රෝ කියලා දාලා අපිට මේක අවශ්‍ය ගන්නට පොඩි කරගන්නවා ඔකට්ටෙන් මෙතන කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් මම මේ කට්ටියට පහසු වෙන්න තමයි මම මෙහෙම කියලා දෙන්නේ. ඔන්න ලසි බ්‍රෝ කියලා දැම්මා. එතකොට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සන තියෙනවා. තව කට්ටියට ඕනේ නම් මේකට ගොඩක් දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. නම් මේ ෆොන්ට් එක ගන්නවා. මේ ෆොන්ට් එකේ මම ගහනවා ටෙක්නොලොජි කියලා. ටෙක් ටෙක්නෝලජි ටෙක්නෝලජි කියලා දැම්මා ඒකත් මට අවශ්‍ය ගානට ෆොන්ට් මේව කරලා මම හදාගත්තා ඔන්න ඒකත් මම ගේනවා ඔන්න දැන් කට්ටිය මට ඕනේ තම්බනීල් එක හදලා ඉවරයි දැන් තම්බනීල් එක හදලා ඉවරලා මේක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් මේක ඔකට ආයෙ පේනවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එක ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකට යන්න ඒයට ගියර පස්සේ මේ ට්‍රන්ස්පර්ට් බ්‍රංග්‍රව් කියල තින් ඒ දෙක ගණ්ඩ එපා ගැන්න ඒ දෙක ගණඩ තින්නේ සල්ලි දීලා මේ ඩවන්ලෝඩ් කරන කෙලිම යන්න කෙලිමියට පස්සේ යට ඩවන්ලෝඩ් වෙනවා ඉතිම සොන්න ඩවන්ලෝඩ් එන්න මොකක්ද අපි ටෙක්ස්ට එක දාන්නන කියලා මන් ලසි ප්‍රෝ කියලා දානවා ලසි ප්‍රෝ කියලා දාලා යස් කරනවා සෙව් කරනවා ඔන්න දැන් අපේ ටෙස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු ඩවුන්ලෝඩ් ටෙස්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඔන්න දැන් ටෙක්ස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලසි බ්‍රෝ. අපි ලසි බ්‍රෝ කියලා ගහලා තියෙන එක බලමු. ආ මෙතෙන් අන්න හරි. මෙන්න අපේ ටෙක්ස්ට් එක ලසි බ්‍රෝ ටෙක්නොලොජි ඔන්න ඔකටට පේනවා හරියටම 3D විදිහටම 4K විදිහටම හැදලා තියෙනවා තම්බනීල් එක. ඒක තමයි ඔකටට අද කිය මේ කියල දෙන්න තිබ්බේ අනිවාරෙන් අපේ ලාසිපුටි චැනල් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න